вечір. Ми раді вас вітати в нашому вільному університеті. І сьогодні в нас в гостях кандидат хімічних наук Маріна Муликіна. Ми вітаємо пані Марину, вона щойно захистилася, вона молодий кандидат наук. Я вам відкрию таємницю, ми дуже довго її чекали, поки вона захиститься, ми запрошували її ще рік тому. І нарешті ми будемо говорити про мікрохвилі, але не просто про мікрохвилі, а як вони впливають на речовину. Це для нас було дуже я як завжди зроблю вам коротенький анонс е, на лютий. У нас 1 е, лютого буде Володимир Рапопорт е, з розмовою про сучасну поточну українську економіку. 8 лютого ми зберемося і поговоримо про жінок в науці. Це буде круглий стіл присвячений Дню жінки в науці. 15-го в нас не буде, а 22-го в нас Станіслав Щербак продовжує. свій цикл лекцій про французьку революцію. Ну, такий коротенький анонс, і я запрошую пані. Марину. Ну, доброго дня всім. З вашого дозволу я буду російською сьогодні. И э, в первую очередь хотела бы вот маленький свой вопрос провести. Вот у нас в аудитории, чтобы познакомиться, меня зовут Марина Урлыкина, я из Института Мана Христанов. Сегодня я вам расскажу о э, микроволнах, ультразвуке, как они влияют, как они используются в химических процессах. Э, вот. вот у нас в аудитории э, есть химики, физики, биологи. То есть, в принципе, аудитория э, поймет меня. Хорошо, тогда я буду больше, чуть-чуть сложнее говорить. Но, тем не менее, все объясняю. Хорошо, тогда давайте начнем. Итак, если микроволнах и ультразвуке. Э, для химии для... это достаточно новое направление, тем не менее в повседневности мы буквально окутаны э, микроволнами. Да? Спутниковая связь, э, беспроводное средство информации, мобильная связь, радары, локаторы для обнаружения взрывных устройств. Это все микроволны. Также мы используем микроволны как в быту микроволновом Э, приготовлении продуктов, так и при э, сушке, испекании керамики, сушке строительных материалов и химической продукции, стерилизации медицинских инструментов и продуктов. Э, поэтому применение микроволн достаточно широко. Ультразвук используется как для общения животных и ориентации в пространстве, так и в промышленности. Это и ультразвуковые э, приборы для навигации э, судов и эхолокации, э, ультразвуковая дефектоскопия, резкая сварка. Ультразвук используется для чистки и диспергирования веществ, а также много другого есть использование его. Что же такое волны да, и чем они отличаются от волн морских? Как мы все знаем, э, волны бывают подольными и поперечными. В чем разница? В случае продольных волн направление колебаний частиц среды совпадает с направлением распространения волны, и к продольным волнам и относятся ультразвуковые волны. В случае поперечных волн направление колебаний частиц среды перпендикулярно э, направлению распространения волны. И вот микроволны относятся как раз к поперечным волнам. Итак, э, микроволны – это электромагнитные волны. находится в трех узенных перпендикулярных плоскостях. Э, это электромагнитные волны. Что касается микроволн. Микроволны – это электромагнитные волны э, от длиной от 1 мм до где-то порядка метра э, с частотами от 300 МГц до 300 ГГц. Микроволновое излучение не является ионизирующим излучением, поскольку его энергии не хватает для того, чтобы ионизировать вещество. И также оно не может существенно а, влиять на химические а, процессы внутри самих атомов молекул, потому что его длины волн также а, очень, его длины волн намного больше, чем внутриатомные и внутримолекулярные расстояния. Тем не менее, в чем же состоит эффект микроволнового излучения и его взаимодействия с веществом? Во-первых, стоит заметить, что Э, эффект будет э, наблюдаться в том случае для тех веществ, которые поглощают микроволновое излучение. Это вещества, э, которые состоят либо из полярных молекул, либо полярных молекул, либо ионов. Полярные молекулы – это те молекулы, у которых есть центры отрицательных и положительных зарядов, то есть они обладают неким дипольным моментом. Ионы – это заряженные частицы то есть атомы, которые потеряли или приобрели некоторое количество дополнительных электронов. Что происходит при прохождении микроволнового излучения через, например, э, полярную э, среду? Э, полярные молекулы ориентируются вдоль электрической составляющей магнитного поля, то есть начинают вращаться. При вращении происходит трение, трение это значит разогрев, ну и растворимой жидкостях, она разогревается. То есть эффективность э, воздействия микроволнового излучения на вещество в случае э, полярных веществ – это вот э, зависимость от дипольного момента, то есть молекулы. А в случае ионов, если у нас в жидкости еще присутствуют ионы, ионы тоже заряженные частицы, они, естественно, в электрическом поле осциллируют, колеблются, и таким образом точно так же возникает некое силовая трение, разогрев Здесь э, э, эффективное взаимодействие с микроволновым излучением – это, собственно, э, функция концентрации, то есть количество ионов в нашей среде. Однако, согласно новейшим исследованиям, все-таки больше вклад в взаимодействие с микроволновым излучением вносит именно полярные молекулы, а не ионная, а не ионная составляющая, хотя она тоже играет роль. Итак, вот, например, здесь есть такой показатель, там, из диэлектрических, угла потерь, Определение достаточно сложное, но э, что нужно знать о его применении? Этот типа, тангенс угла диэлектрических потерь показывает, собственно говоря, насколько эффективно тот или иной э, жидкость, растворитель поглощает микроволновое излучение, то есть насколько эффективно в нем можно проводить химическую реакцию. Вот. И вот когда тангенс угла диэлектрических потерь достаточно высокая, это, естественно, полярные, многие полярные растворители, э, распространенные это и этиловый свет, диметилсульфоксид, известный растворитель, метанол, а, некоторые кислоты, вот, они очень классно поглощают микроволновое излучение. В них реакцию проводить а, удобно, быстро и легко. Также в растворителях со средними значениями, а там несовладение электрических потерь, а, это распространенная уксусная кислота, все мы знаем, вода относится, да, также и другие растворители, в них тоже можно проводить э, реакции под действием микроволнового излучения. Растворители с низким э, тангенсом угла диоптических потерь – это малополярные растворители, э, ацетон, диклометан, тололгексан. В них э, проведение микроволновых реакций затруднено, однако тоже в принципе возможно. Итак, в чем же суть действия микроволнового излучения и его преимущества? Если мы рассматриваем сначала обычный нагрев, да, за счет чего он происходит? Он проходит за счет теплопроводности. Жидкость э, нагревается, в ней возникают конденсационные потоки, они взаимодействуют друг, друг, между, друг с другом и происходит передача тепла. Э, то есть э, выходит, что наша энергия от нагревания в первую очередь сначала расходуется, естественно, ну, на нагревание окружающей среды, как ни крути, потом на нагревание стенок сосудов, которые мы проводим реакцию, ну а потом уже в конце концов на нагревание самой смеси. То есть у нас получается градиент температуры. Температура э, вовне больше, чем температура внутри сосуда. То есть мы тратим энергию зря. Если мы рассматриваем микроволновый нагрев, как мы уже сказали, микроволновое излучение прямо взаимодействует либо с полярными молекулами, либо с ионами. Вот. А стенки сосуда прозрачны для микроволнового излучения. Поэтому этот нагрев прямой по всему объему Э, достаточно быстро, и также быстро можно охладить систему э, при помощи разных конструкций, расскажу о них позже. Поэтому получается, что у нас действительно мы нагреваем быстро и легко само вещество внутри сосуда, а не сосуд. Это удобно. Э, что можно сказать о преимуществах? Первое, то, что уже было сказано, что это энергетически эффективный, прямой, быстрый, объемный нагрев за счет быстрой передачи энергии. Нет градиента температуры что важно. А, и а, в микроволновом поле мы можем перегревать э, растворители выше температуры кипения, еще даже при атмосферном давлении. Например, вода, которая кипит при 100 градусах при атмосферном давлении, при атмосферном же давлении, например, э, при использовании металлового излучения может до 104 градусов э, повышаться температура кипения. Ну, а, например, в этаноле 79-103 еще больше перегрев. За счет чего? За счет того, что нагрев эффективный, да, нету э, никаких центров, э, на которых вот... А? Конденсации. Да. И поэтому э, распылители могут э, чуть-чуть э, перегреваться за счет того, что идет прямой нагрев. Также, если мы будем э, применять повышенное давление, а конструкция микроволновых печей позволяет это сделать, эффект автоклава так называемый, то мы можем э, перегревать растворители выше температуры кипения э, еще больше. А, например, тот же этанол мы уже можем нагревать даже при 180 градусах, продлить реакцию. Почему это хорошо выгодно? Потому что, согласно химическому правилу Ван Гофа, скорость реакции увеличивается с температурой. Это понятно, потому что при увеличении температуры молекулы частички движутся быстрее, они э, чаще и быстрее сталкиваются, соответственно, скорость реакции увеличивается. И вот а, здесь показано, что при повышении температуры на каждые 10 градусов скорость реакции в 2-4 раза увеличивается. Поэтому, если, например, при 80 градусах в том же растворителе 8 часов проходит реакция, то вот если температуру поднять до 160 градусов, то 2 минуты и наша реакция прошла. Вот здесь в табличке это хорошо, То есть мы уменьшаем время прохождения реакции. Что важно и что хорошо. Мы не только уменьшаем время прохождения реакции, естественно, энергетические затраты уменьшаем, мы еще увеличиваем выходы реакции. За счет чего? За счет того, что за такое короткое время разные побочные реакции просто не успевают происходить. Также, а, если у нас есть в системе какой-нибудь а, катализатор, который э, является полярным. Системы гетерогенные, да, то есть гетерогенная система это из нескольких фаз состоит, да, там твердая фаза, жидкая фаза, то этот катализатор может селективно разогреваться, и опять-таки э, реакция будет проходить еще быстрее. Вот здесь нарисую Итак, э, вот просуммировал, можно сказать, что э, такие есть э, преимущества нервного нагрева. А, для химии важно это повышение выходов, меньшее время реакции, а, возможно проводить быстрый скрининг реакционных условий, также возможно масштабировать синтез, то есть проводить э, реакции при больших, больших объемах, что важно уже в промышленном производстве, например, лекарств. И э, вот на картинке также вы увидите разные конструкции микроволновых печей, которые могут быть а, также за счет чего, собственно, происходит контроль температуры. Когда мы э, проводим реакцию при обычном нагреве, естественно, сейчас позволяют технические возможности также контролировать температуру. Термометры различные, там, мешалки с контролируемой температурой. Однако все равно э, есть среда какая-то, которая влияет, есть градиент температуры, и температура не является точно измеренной. Настолько точно, насколько мы это можем сделать э, в микроволновых реакторах. В микроволновых реакторах Контроль температуры самый точный, самый позиционный осуществляется а за счет э, так называемых оптоволоконных датчиков, вот, либо с помощью ик Естественно, когда реакция проходит в микроволновом реакторе, также необходимо и механическое перемешивание, как для любой, любой реакции. Мы вот видим здесь на графике, что при условии механического перемешивания э, температуры в, э, по всему объему сосуда э, находится ну, примерно постоянно. Итак, вот э, к чему свелись так называемые термические эффекты микроволнового излучения. То есть э, его основное э, воздействие на химическую реакцию – это возможность проводить реакции при повышенной температуре, э, при которой э, увеличивается скорость реакции. Однако в э, научных кругах и ненаучных ведутся большое количество споров о том, есть ли микроволновое излучение нетелемические эффекты. А каким-то чудесным образом микроволновое излучение может влиять на реакцию. Ну, там, если мы уже говорим об этом, то многие люди тоже будут там бояться там, проводить реакции, э, проводить э, готовить что-то в микроволновых печах и так далее. Так вот, если говорить о науке, то Э, группа Оливера Каппа, это австрийская группа, австрийские ученые, которые занимаются микроволновыми э, синтезами, изучением микроволнового эффекта уже много лет. Они провели достаточно большой скрининг э, различных публикаций, свои опыты ставили и доказали, что в принципе такого уж нетермического эффекта нет. То есть в тех случаях, когда люди заявляли, что он есть, это значит, что они просто в большинстве случаев они точно измеряли эту температуру. Например, они говорили, что там при обычном нагревании у нас проходит реакция так, а при микроволновом по-другому. Хотя условия они утверждали, что идентичны. Вот нет. Они э, непрецизионно измеряли, например, температуру, э, когда проводили реакцию об, об, обычным образом. Тем не менее, э, есть несколько эффектов, которые также могут влиять, кроме как термических эффектов. Они в основном э, важны уже даже не в химических самих реакциях, а, например, при микроволновой сушке. Это то, что э, так как микроволновое излучение э, прямо воздействует на вещество э, да, и взаимодействует с электронной плотностью, может изменяться эм, предэкспоненциальный фактор уравнения Линус. Я потом позже о нем расскажу, но дело в том, что этот фактор сильно влияет на частоту соударений наших молекул. То есть микроволновое излучение в некоторых случаях действительно может это влиять. А, мы рассмотрим это позже. Вот э, краткая такая схема, какие микроволновые реакторы, собственно, вот они бывают а, по своей сути. На самом деле есть два типа конструкционные. Это мономодовый реактор, э, то есть у нас есть одна микроволновая, одна микроволновая э, полость, которую мы можем за один раз провести один синтез. И многомодовый реактор, котором можно проводить э, одновременно много синтезов. Собственно, вот основное различие в них и есть такое, что в многомодовом реакторе мы можем масштабировать синтезы, проводить несколько синтезов одновременно. Итак, вот основные преимущества э, действительно уже сконструированных прицельно микроволновых э, реакторов перед обычными микроволновками. Потому что вот были случаи еще у нас, даже в институте, в Украине, когда первые вот такие первопроходцы хотели проводить микроволновые синтезы, э, и не было ни денег, ни возможности купить действительно вот специализированные реакторы, то ученые проводили синтезы в обычной микроволновке. Ну и вот, собственно, что получалось очень часто после этого, потому что в обычной микроволновке такого точного контроля температуры нету, нету контроля давления, которое позволяет вот, микроволновые реакторы осуществлять, э, нету системы быстрого охлаждения и так далее, и так далее, поэтому часто это заканчивалось крахом. Ну и, собственно говоря, вот если химическую реакцию мы можем проводить под микроволновым излучением наркотиков и все остальное, микроволновки лучше не греть. Что касается ультразвука. Да? Ультразвуки – это э, звуковые волны, э, продольные в среде э, с частотой от 20 кГц до э, 2 МГц. Сонохимия да, – это раздел химии, который, собственно, и изучает э, влияние ультразвука э, чаще всего в области низких частот от 20, 20 кГц э, до 100 кГц на прохождение химических процессов. Э, расскажу об этом позже. Но, тем не менее, мы должны понимать, что э, процессы ультразвуковые, они могут проходить э, как э, в гомогенных следах, то есть там, где нет поверхности раздела фаз, так на границе раздела фаз, вот, и уже вовне так называемых кавитационных пузырьков. Для чего нужен и используется ультразвук? Это ультразвуковая атомизация жидкости и осаждение, кристаллизация, резко сварка ультразвуковая, измельчение, измельчение смешивание, а, контролируемая ультразвуковая кристаллизация и так далее, так далее, так далее. То есть на самом деле сфера применения широкая, но механизм действия базовый один. В чем он основан? Когда звуковые, ультразвуковые волны проходят через э, звукопроводящую среду, мы рассматриваем также жидкости сейчас. А, то э, звуковая волна проходит через э, серию циклов сжатия и разрежения. И когда у нас есть цикл разрежения, э, вот, то давление настолько-настолько низкое в среде, что разрываются связи между отдельными молекулами, происходят такие пустоты, и формируются вот так называемые кавитационные пузырьки. Вот. И эти пузырьки через несколько циклов, они вот так вот точно так же сжимаются, расширяются, растут, растут, растут, и в какой-то момент схлопываются. Что происходит при их схлопывании? Э, внутри пузырька по некоторым теориям есть э, очень высокие температуры и давления, там порядка 5000 кельвинов высокие очень давления, поэтому при схлопывании пузырька высвобождается большое количество энергии. Если мы говорим о э, гомогенности, то есть ну, просто вот жидкость и другая жидкость, когда высвобождается большое количество энергии, а, эта энергия передается соседним молекулам жидкости, а, соседним, соседним и так далее, и так далее. Молекулы жидкости, которые обладают высокой энергией, они, естественно, движутся быстрее. Да? Движутся они быстрее, значит, что они взаимодействуют друг с другом быстрее. Опять-таки, масса переноса увеличивается, и скорость реакции тоже увеличивается. Если вот показано здесь как раз схлопывание такого пузырька. Если мы говорим о системах, где есть поверхность раздела фаз, то есть твердое вещество и жидкость, то э, если пузырьки, вот эти вот гравитационные, схлопываются возле поверхности, опять-таки за счет большой энергии, которую они несут, э, эта твердая поверхность частично начинает разрушаться. Хорошо это для прохождения реакции, потому что, во-первых, если мы говорим о гетерогенном катализе, катализатор, вот это твердое вещество, то его поверхность э, увеличивается, и, следовательно, эффективность действия увеличивается. А, если мы говорим в целом о реагирующих частицах, то они измельчаются, чем меньше частицы, тем больше поверхность, тем опять-таки реакция происходит лучше, быстрее, сильнее, выше. А, вот, кстати говоря, этот эффект а, также в химических реакциях он позитивно носит характера. Если мы говорим, например, о грибных э, винтах у судов, да, то это большая проблема, когда вот при грибных винтов то же самое на самом деле происходит. Механические э, колебания, они генерируют вот эти гравитационные пузырьки, с большой энергией схлопываются, разрушаются лопасти. Это вот проблема в других областях. Вот. Какие факторы влияют на э, гравитацию? Э, в первую очередь, конечно же, э, физические свойства растворителя. Это, во-первых, э, давление насыщенных паров. Чем оно меньше, тем лучше. То есть чем менее летучий растворитель, другими словами. Потому что если растворитель летучий, то вот в этих гравитационных пузырьков скапливаются пары растворителя, они схлопываются с меньшей силой, иногда даже могут в принципе не схлопываться. Ну и нет никакого эффекта. Э, также сила межмолекулярных взаимодействий. Э, чем она больше, тем лучше. То есть вот те растворители, у которых есть водородные связи, это классический пример вода, они лучше. А, у них порог кавитации намного ниже. Ниже порог кавитации имеется в виду, что меньшую мощность ультразвука нужно применить для того, чтобы вот начал, начался этот процесс. Ниже, чем у тех растворителей, у которых таких а, сильных межмолекулярных взаимодействий нету. А, ну и то же самое с поверхностным натяжением. Опять-таки, вода – это хороший пример. Чем больше поверхностное натяжение, тем ниже порог гравитации. Опять-таки, связано с тем, чтобы пары Э, жидкости не заполняли гравитационные пузырьки. Э, температура среды тоже связана. Чем она ниже, ну, до разумных пределов, естественно, чтобы реакция, в принципе, проходила, <laughs> это еще была жидкость, а не уже твердое тело, лед или что-то еще. Вот. Чем ниже температура, тем ниже давление насыщенных паров, и опять-таки увеличивается эффективность фильтрации. То есть вот, желательно, чтобы она была либо комнатная, либо э, чуть холоднее. Опять-таки здесь мы смотрим, какая у нас реакция. И частота ультразвука. Частоту ультразвука сильно увеличивать тоже не стоит. Есть определенный такой предел. Вот стандартные бани работают где-то с 44,2 кГц, такая частота средняя, потому что чем выше частота, система просто не успевает реагировать на вот эти вот очень частые колебания, то есть не успевают эти пузырьки не расти, не схлопываться, и эффекта никакого нет. Э, для этого мы могли бы повышать интенсивность, чтобы вот эффект э, был, но конструкционно это настолько сложно, что, собственно, и не нужно этого делать. То есть вот, оптимальные частоты вот, 40, 80 до 100 килогерц. А, также э, тот же самый эффект, если у нас много растворенных газов, то у нас с одной стороны сформируется много кавитационных пузырьков, а с другой стороны, когда кавитации слишком много, то эффекта будет не так много, потому что она пузырьки не успевают расти, меньше энергии, или наоборот, их очень много, может быть, они не схлопываются, тоже никакого нет. То есть перед, э, если мы хотим эффективно провести реакцию, то лучше нам э, жидкость э, провести дегазацию. Эм, также внешнее давление играет роль по таким же, исходя из таких же соображений, эм, мощность то же самое, если мы повышаем мощность, у нас э, очень много пузырьков образуется, эти пузырьки э, растут, они не успевают схлопываться, вот такая э, огромная буферная образуется, и никакого эффекта нет. То есть во всем надо знать, что здесь мера у нас. И чистота системы. Чем у нас есть какие-то есть маленькие загрязнения, какие-то неоднородности в среды, они являются потенциальными центрами, на которых тоже Э, может, э, могут образовываться э, кавитационные пузырьки. Двояко. Это хорошо и это плохо. Если будет слишком система загрязненная, то вот тот эффект, о котором я говорила. Если я умеренно, то я вот расскажу позже, что будет, если у нас такой случай будет. Ну, в целом, суммируя все, есть несколько теорий. Одна из воздействием тростника на вещество. Первое – это теория горячих точек Хосфос, что вот в этих пузырьках гравитационных э, экстремально высокие давления и температуры. Э, иногда молекулы э, реагирующих веществ могут прямо в эти пузырьки попадать, и там тоже вот, создается э, как мини-реактор да, с, с такими повышенными температурами, давлениями. Либо же эти пузырьки схлопываются, опять-таки энергия высвобождается, передается реагирующим молекулам, увеличивает их э, скорость движения, скорость реакции. Ну и теория электрического разряда, что на поверхности пузырька формируется заряд и создается электрическое поле, которое тоже э, влияет на э, прохождение реакции. Суммируя, как влияет этот ультразвук? Масса перенос увеличивается, увеличивается скорость реакции. Э, локальная температура давления увеличиваются, э, поэтому некоторые реакции, которые без ультразвука там, должны проходить при высоких там, температурах и давлениях, вот, э, технологически возможно проводить при помощи ультразвука при более низких температурах давления. И увеличение эффективности применения гетерогенных катализаторов, то есть тех катализаторов, которые как раз работают на границе раздела твердой фазы и жидкого вещества за счет того, что увеличивается площадь поверхности твердой фазы, и эффективно идет излучение. А, вот несколько картинок, какие бывают ультразвуковые установки. Их много типов. Первый, самый распространенный, ультразвуковые бани, так называемые. Ну, действительно, они э, широко доступны, э, легкие в инсталляции, недорогие. А, вот. Но недостатки, что э, акустический сигнал ослабляется, когда он проходит вот через вот эти вот несколько поверхностей раздела. Да? То есть баня, потом жидкость сама, то есть вот наша клумба, она в воде, естественно, находится, да, и вот ослабляется уже, когда доходит через стенки колбы, до нашей реакционной среды э, ультразвуковой волна. Э, и она является неоднородной. Ну и для меня недостаток то, что баня разогревается, потому что когда я провожу свою реакцию, вот, я на 15 минут могу поставить, а дальше я прихожу уже Э, вода теплая, как я сказала, при э, повышении температуры эффективность э, кавитации, эффективность ультразвука снижается, поэтому каждый раз нужно воду сливать, набирать новую, либо, допустим, лед класть туда, то есть вот недостаток такой есть. А, вот, поэтому вот есть второй тип, это ультразвуковой корм. Он вот погружного типа, то есть он непосредственно погружается в реакционную среду. И поэтому снимаются сразу недостатки, а, которые связаны с э, различными, ну, с, с ослаблением ультразвука при прохождении через различные а, среды. Можно в урнах варьировать частоту и мощность звукового излучения, можно контролировать, там есть такие функции. Вот. Можно разные наконечники ставить для разных размеров полок использовать. Вот. Но среди недостатков, что Э, все-таки мощность хорна повыше, и поэтому вот на кончике хорна, на вот этого зонда хорна, э, э, может, во-первых, происходить еще и разложение санолиз растворителя, то есть распад его на радикалы, что ну, нам, например, там, в некоторых случаях это не нужно. Иногда это нужно, если технология предполагает, но если там химических реакций, то растворитель лучше оставить растворителя. Вот. Также э, э, может происходить эрозия наконечника, и он будет загрязнять нашу среду. Э, ну и интенсивность ультразвука вот самая высокая, естественно, вблизи наконечника. Вот, по всей вот реакционной среде уже она снижается, что тоже недостаток. Ой. Поэтому эти недостатки, конечно же, компенсируются, если мы проводим ультразвуковое обучение нашей электронной смеси в гравитационной трубе. Здесь есть и охлаждающая установка, вот, которая помогает нам постоянно охлаждать систему и не сливать воду, не добавлять лед. А, также в ней более-менее однородное ультразвуковое поле, вот, система контроля температуры есть хорошая установка, но, конечно, он дороже, чем остальные типы. В этом ее относительно недостаток. Вот. Также э, реактор, как и микроволновый, кстати, может предполагать, э, предполагаться быть проточным. То есть что это значит, что э, реакция происходит в потоке. Не, мы не поставили одну колбочку, провели реакцию, допустим, там, с 10 миллилитрами растворителя, а постоянно идет поток жидкости. Это классно для масштабирования реакции уже в промышленных масштабах. Вот. Ну, вот такая конструкционная схема э, такого реактора приведена здесь. Ну, в принципе, очень просто. Тоже есть зонды, да, которые погружены э, в нашу смесь, вход-выход, <clears throat> реакционная смесь проходит, и вот здесь вот снизу еще проходит охлаждающая жидкость, которая позволяет э, поддерживать температуру э, на том уровне, который нам нужен. Э, вот, вот еще разные фотографии различных деловых установок, которые а, были сконструированы. Профессор Кавота а, Жан Карло – это один из таких корифеев звуковой химии. Вот, он, им и его группой было сконструировано много современных звуковых установок. Также можно комбинировать ультразвук и микроволновые э, реакторы. Эм, двумя принципиально разными схемами. Ну, можно применять последовательно, ну, это не так интересно, а можно одновременно применять. Вот ранее, в силу разных технических причин, э, одновременное применение было невозможно. Э, сейчас уже разработаны такие схемы, в основном почему? Потому что ультразвуковой форм, который вот он на рисунке, должен погружаться в микроволновый реактор, он должен э, быть рядом параметров обладать. Например, он не может быть метрическим гидроновом поле металла у нас может произойти <laughs> взрыв и вообще же нехорошие вещи всякие. Вот. Поэтому, когда уже разработали разные э, материалы, из которых они могут быть э, сконструированы, это кварц, спирекс, вот пик, есть такой э, полимер, то вот стало возможным проводить одновременное микроволновое и звуковое излучение реакции. Вот конструкции, представленные на рисунке. То есть это микроволновый реактор, это наша колба, и вот в нем непосредственно уже опущен звуковой зон. Итак, ну, что касается применения. Применение достаточно широкое, я вам расскажу только несколько э, вариантов. Э, в основном все эти э, примеры, все эти разработки были э, с участием либо ученых из нашего института, либо в принципе украинских ученых. Э, вот. Ну, на, на этих примерах можно понять на, на пальцах, да, какого же действия ультразвука и микроволнового излучения. Вот, в частности, э, микроволновое излучение, да, оно широко используется для синтеза э, действующих веществ различных препаратов. Фармсубстанция это действующее вещество каждого препарата. Вот, например, если мы говорим о никорамиле, это действующее вещество э, препаратов, которые за границей известны под разными названиями, э, но он является активатором, активатором калийных каналов, что там сердечное для сердца, способствует э, улучшению сердечной работы. Э, то в Украине э, украинских аналогов этого препарата может пока не существует в продаже. Вот наши ученые разработали э, такой препарат флокалин. Э, с помощью микроволнового излучения э, им удалось снизить время реакции. Если без микроволнового излучения реакция проходила там, порядка 6-8 часов, то с использованием микроволнового излучения эта реакция проходит э, за 5 минут, что для промышленного производства этого лекарства очень даже хорошо, потому что чем больше время, тем больше энергетические затраты, это отражается на стоимости препарата, что для нас, конечно же, не очень хорошо, нам лучше, чтобы стоимость была ниже. Но пока вот, к сожалению, этот препарат так и не, не, не внедрен в продажу, насколько я знаю. Дальше э, микроволновая сушка э, фарм То есть вот мы синтезировали какую-то фармсубстанцию, которая в будущем будет лекарством. Ее мало быстро синтезировать, ее надо, конечно же, ну, очистить, это понятно, а дальше высушить. Высушить от излишка воды влаги. И причем, естественно, как мы там сушим носки на батарее или что-то еще, не годится, потому что многие фан-субстанции это э, вещества, которые ну, не очень любят повышенные температуры и какие-то очень агрессивные воздействия. То есть высушить надо при максимально низких температурах, максимально быстро и эффективно. Что это значит? Что значит высушить? Э, высушить это значит удалить влагу, да, молекулу воды, как с поверхности вещества, так и изнутри Э, всего, по всему объему э, нашей вам субстанции. И вот как видно на слайде, если мы применяем обычный нагрев, э, то сушка занимает большое количество времени. Сначала нужно прогреть саму систему, что уже полтора-два часа занимает. Далее вот этап называется постоянная скорость сушки, это когда удаляется внешняя влага с поверхности. Он занимает 2-3 часа, а вот уже когда влага изнутри удаляется, не так легко удалить. Это уже 65-66 часов, долговато. Если мы используем микроволновый нагрев для этого, то время каждой стадии э, мы можем сократить очень существенно. То есть прогрев 5 минут, постоянная скорость, то есть удаление влаги с поверхности 20-25 минут и удаление влаги изнутри 7-8 часов. Это очень хорошо. Чего это происходит? Сначала объясню сложно, а потом покажу про классную многоциклов. Это первый этап, э, за счет чего происходит удаление молекул э, с поверхности э, вещества. Когда у нас есть обычный нагрев, да, мы, во-первых, знаем, что концентрация молекул воды, она, естественно, увеличена, к объему, ну, увеличена при прохождении с поверхности к объему, потому что с поверхности молекулы воды уходят быстро, а в объеме они задерживаются. Поэтому градиент концентрации направлен в сторону э, объема вещества, да, там больше молекул воды. С температурой, градиентом температуры обратный эффект, потому что, как мы говорили, обычный нагрев, он сначала Э, тепло передается стенкам сосуда окружающей среды, а уж потом только прогревается внутренняя часть вещества. Поэтому, вот, скажем так, градиенты температуры и концентрации разнонаправлены. Это осложняет э, переход молекул э, как с поверхности, так и из объема, э, и выход их э, ну, как бы, испарения молекул воды. Когда мы говорим о микроволновом нагреве, то градиент концентрации точно так же направлен, естественно, вовнутрь объема вещества, а вот и градиент температуры также. Почему? Потому что микроволновое излучение нам позволяет э, селективно а, разогревать само вещество, ни сосуд, ни, ни среду. И мало того, так как молекулы воды являются полярными, а многие, например, там, э, химические наши Э, вещества, то есть наши лекарства, ну, может быть, не такими полярные, то селективный нагрев, э, селективное влияние происходит именно на молекулы воды, и им легче выйти с поверхности. Ну, вот если показывать это такой картинкой, вот сейчас так и будет. Вот молекулы воды, они улетели. Вот это был случай обычного нагрева, это случай микроволнового нагрева. Молекулы воды ориентируются вдоль составляющей электрическое поле и вот так вот стройными рядами улетают. А здесь вот они не стройными рядами, потому что обычно век им сложно пробираться сквозь молекулы вещества. Теперь, э, когда мы говорим об удалении влаги все-таки из более внутренних слоев, ну там вот так на пальцах объяснить сложно. Есть такие умные-умные фразы, Суть в чем состоит? Я говорила об вот этом предэкспоненциальном факторе уравнения Арениуса. Что такое уравнение Арениуса? Э, как я говорила, уравнение Арениуса оно нам позволяет описать зависимость скорости реакции, константной скорости, ну здесь о диффузии речь, что в принципе синонимы, да, от э, температуры, э, от энергии активации реакции, то есть той энергии, которую необходимо сообщить реагирующим молекулам, чтобы реакция наконец-то прошла. Вот. И <clears throat> вот в этом уравнении вот этот d – это предэкспоненциальный фактор. Он для каждой реакции свой. Он описывает эффективность столкновения молекул. И вот когда мы используем микроволновое излучение, э, э, вращение молекул в переменном электрическом поле оно происходит, да, увеличивается эффективный радиус молекул, потому что они э, вращаются быстро, и вот, получается, что они занимают больше больше, больше не объем, но вокруг себя большее пространство, да? И опять-таки, естественно, за счет этого вероятность того, что они друг с другом столкнутся, увеличивается. Вот, и поэтому вот этот D, этот фактор, он тоже увеличивается. Естественно, скорость реакции, скорость э, реакции, скорость процесса увеличивается. То есть молекулы легче диффундируют, то есть проходят сквозь э, слой вещества к поверхности. Ну и второе, то, что накопление энергии в микроволновом поле происходит э, преимущественно э, в одной степени свободы, ну можно так, с натяжкой в одном направлении, да, вот вдоль э, электрической составляющей, и поэтому также молекулы воды, они ориентируются вдоль определенного направления, и им легче пробраться сквозь слой вещества и выйти на поверхность. Ну и вот Здесь на рисунке представлены конструкции э, промышленных установок, которые были э, разработаны учеными из нашего института нанокристаллов. Эти установки для микроволновой вакуумной сушки, они уже установлены и давно работают на таких заводах, как Харьковский завод химреактивов, Интерхим в Одессе, ну, по закрылся, но есть еще то, что радует, это Siemens Medical Solutions in Chicago. Вот, такие установки. Ну и последнее – это микронизация. Да? Э, может быть, вы задумывались, сравнивали, ну, цены тут, конечно, указаны не с нынешним курсом евро. Я думаю, что уже дороже стоят байеровский аспирин, но тем не менее, вот байеровский аспирин намного дороже, чем аспирин наш. Почему? Да потому что, чтобы вот его произвести, э, нужно больше затратить силы действий. Почему? Он эффективнее. Его эффективнее почему? Потому что мало вещество синтезировать, мало его очистить, мало его высушить, его надо потом перевести в ту лекарственную форму, которая очень эффективно э, и быстро будет действовать. В случае твердых лекарственных форм, ну, типа таблеток, суспензий и так далее, э, влияет, э, играет роль их размера. И не просто там они должны быть меньше или больше, но ну, для каждого препарата вот определенный должен быть размер частичек, частичек этих. Вот. И для этого ну, нужны эффективные способы для того, чтобы измельчить э, вещество, измельчить факт субстанцию. Вот. Ну и прошлый век это механическое измельчение, вот. сейчас э, используются э, другие способы. Э, эти способы, например, это метод контролируемой кристаллизации. Э, в чем он состоит? Сначала мы растворяем наше вещество, вот, э, и производим концентрированное раствора. То есть стараемся растворить в растворителе как можно больше вещества. Э, до какого-то предела это все происходит. Дальше уже наступает тот момент при какой-то температуре, когда, когда мы растворяем, уже вещество перестает растворяться. Да? Э, но еще не выпадает. Это называется насыщенным раствором. То есть в насыщенном растворе содержится уже вот такое количество вещества, которое на пределе его растворимости. Это э, система равновесия. Если мы далее будем повышать температуру, Э, постепенно и э, получается выпаривает растворитель, то мы сможем э, в нашем растворе получить еще больше вещества, то есть сделать его пересыщенным. Пересыщенный раствор – это раствор, в котором вещество, растворенного содержится ну, намного больше, чем в насыщенном. Эта система очень нестабильная, любое какое-то воздействие, перепад температуры, там, ну или палочка, или даже просто там вот, что так? подышали, и вещество обратно выпадает. Вот. И нужно, чтобы оно выпало правильно, чтобы вот э, частички были тех размеров, которые нам нужны. Вот как же, как же нужно поступать в этом случае. Давайте сразу посмотрим на рисунки. Вот если э, есть промышленный образец, э, когда раствор нагревают обычным способом и охлаждают также обычным способом. бывали размеров, там 60 микрометров, 100, 140. Э, то есть разброс по размерам большой, нам это не нужно. Вот для, для здесь пример э, э, для кокорбоксилоза, так вот для кокорбоксилоза должны быть размеры частиц от 1 до 5 микрометров. Самые вот эффективные размеры, которые вот классно действуют и классно эффект физически дают. Если мы помощью микроволнового излучения нагреваем наши растворы, а потом ну, охлаждаем обычным способом, вот, э, то размер уже частиц в лучшем интервале. Вот 0,2, 2,4, 4,6, 6,8, но тоже еще далеко от идеала. Э, если мы э, используем обычный нагрев, но используем ультразвук при охлаждении, то частички уже большее количество частичек, вот 2,4, 0,2 Э, микрометра размеров. Что еще? Ну, а если мы комбинируем микроволновый нагрев для растворения вещества и ультразвуковое излучение, чтобы его осадить, то у нас вообще классно выходит. У нас частицы в интервале размером от 0 до, 2, до 4 микрометров. Ну и причем мы видим, что 0,2 микрометра э, больше всего этих частичек почти 90%. Итак, э, в чем состоит суть? Почему? Как это все действует? Э, сначала нам нужно, для того, чтобы получить пересыщенный раствор, нам нужно, во-первых, как можно больше вещества э, попытаться растворить в растворителе, это раз, а во-вторых, как можно аккуратнее это сделать для того, чтобы это вещество не выпало тогда, когда нам этого пока не нужно. То есть нам нужно нагревать аккуратно, растворять аккуратно. В этом случае микроволновое излучение как раз помогает, потому что, как мы говорили, оно э, селективно э, разогревает само вещество. Э, в случае микроволнового нагрева нет вот этих вот конвекционных потоков, нет э, эм, э, разницы в температурах, то есть нет всех тех факторов, которые э, могут повлиять на Э, спонтанное выпадение вещества. Вот то же самое, кстати говоря, вот с перегретым чаем. Он тоже так классно разогревает, что вот мы достаем чай, кажется, что вот он еще не нагрелся, а потом берешь его пьешь, а он вскипает, ну, я один раз так обожилась, да. Вот. Хорошо, нагрелено. А, вот. Теперь нам нужно охладить. Нам нужно охладить так э, наш раствор, чтобы у нас как мы хотим, выпало очень много-много-много э, мелких частичек и мелких. Нужно понимать э, механизм, как происходит кристаллизация. Кристаллизация происходит на так называемых центрах кристаллизации. Центрами кристаллизации, как я говорила, могут быть э, мельчайшие неоднородности в жидкости. Это какие-то частички, пылинки, это царапинки на стенках сосуда, это разница в температурах, это наше механическое воздействие на систему. Вот. Поэтому э, когда у нас происходит кристаллизация, у нас есть два варианта. У нас может получиться осадок мелкокристаллический и крупнокристаллический. Нам нужен сейчас мелкокристаллический. Э, и вот какой из осадков получится, зависит от количества этих центров кристаллизации и от того, насколько быстро кристаллы растут на каждом из центров. То есть э, количество количество и скорость роста. Чем больше у нас центров кристаллизации, да, э, тем и чем ниже скорость роста кристалла, тем у нас больше мелких кристаллов получается. А если у нас мало центров кристаллизации, вот, то естественно, что кристаллы будут расти, расти вот на этих центрах и будут большие, нам это не нужно. И вот в этом нам помогает как раз ультразвук. Если микроволновое излучение нам позволило э, растворить очень много вещества, то есть очень много вещества означает очень много центров кристаллизации. Теперь нам нужно это поддерживать. Для чего? Э, э, как? Во-первых, нам нужно быстро охладить, то есть чтобы это произошло быстро. Если будет медленно, кристаллы будут расти. Нам надо сразу и быстро. Ультразвук помогает быстрому охлаждению, быстрому не, не охлаждению, быстрому выпадению. Почему? Потому что при прохождении ультразвука через среду вот, возникает кавитация, возникают эти кавитационные пузырьки, это возмущение в среде. Этих пузырьков очень много, вокруг этих пузырьков вот эти вот наши частички начинают расти, но это все происходит очень быстро, и поэтому кристаллы не успевают вырасти большими. То есть вот получается мелкокристаллический осадок, то, что мы хотели. Вот. Ну, в каждом случае для каждого вещества, естественно, свои нужно подбирать определенные параметры. Ну, вот, собственно, все из тех примеров, которые я хотела сегодня привести. Спасибо вам за внимание. с, скапливания внизу, оно не только скоростью э, роста кристалла определяется, но и тем, э, уравновешивается ли э, сила тяжести для этих кристаллов сила, сила Архимеда. Для очень малых мелких кристаллов э, сила Архимеда все еще будет достаточно сильной по сравнению с силой тяжести, чтобы они фактически, хоть они мелкие образовались, они все равно будут плавать э, в, вот, собственно, в самом растворе. Ну, да, насколько я поняла э, ваше утверждение или вопрос, это так. И я немножко не понимаю, ну, в чем, собственно, вопрос? А, ну, вопрос, вопрос, собственно, в том, э, эффективно ли при этом э, оно выпадает в осадок, собственно, образование вот этого осадка эффективно все равно наблюдается, или нужно еще ждать определенное время, пока этот осадок осядет? Да, не знаю, на самом деле... Э Сначала пойму нужно переформулировать. Растут ли они э, после того момента, когда, ну, допустим, нам нужны маленькие да, частицы, вот, а нам если этого не нужно. То есть как мы боремся с силой архитектора? Ну как, вот образовали, да, стало нужно быстро эту суспензию пока еще, да, взвесить, то есть они еще не успели, ну, нужно отделить, да, фильтровать, вот. Если мы, конечно, оставим ее там на год, грубо говоря, бросим, то кристаллы имеют тенденцию к агрегации. То есть, конечно же, опять-таки, все это все нужно, естественно, быстро отделить. То есть после этого еще идет э, фаза фильтрации какой-то, да? Ну, Наверное. Я вот именно с технологическим процессом, конечно, в деталях не знакома, но если бы я вот проводила это у себя подтягивать, то если я хочу получить мелкокристаллический осадок, конечно, я его сразу отфильтрую, а не оставляю там несколько дней. А наоборот, если, допустим, я хочу вырастить классные кристаллы, ну, для химиков это важно для анализа. Рентгеноструктурный анализ есть, это способ, который, анализ, который позволяет нам точную структуру вещества определить. Там нужны, скажем так, классные большие кристаллы, причем еще и э, монокристалличные, то есть которые обладают э, повторяемостью свойств во всех направлениях. Вот там вот как раз нужно э, выдерживать долго и стараться, чтобы эти кристаллы выросли. Вот этот вот мелкокристаллический осадок он не нужен. Вот поэтому -то способ как раз ближе вот, для этого. Да. Еще вопросы есть? Да. А, если быстренько, тогда вот пока этот слайд, э, каким методом э, вы подсчитываете частицы и их размер? Э, ну, частицы и размеры, наверное, там есть методы, да, возможно, лазерная, лазерная дифракция, насколько она это Больше говорить не буду, потому что это пример технологический. Э, возможно, есть зависимость от того, какая система, есть разные методы. Вот, думаю, что вот этим способом. Это основной такой, который из общих соображений приходит в голову. Да. Может быть, есть еще какие-то, а тут вот ну, возможно, да, да. Тут уже... А, это вопрос от моего мужа. Мы, на самом деле это просто давно еще обсуждали. Почему тарелка с супом набивается намного дольше, чем тарелка, например, там, гречневой каши? Дольше, чем с гречневой кашей? Или с торговой кашей? Ну, я не пробовала, сложно объяснить, что это а, ну, ты тарелка еще тарелкой, если ты Нет, тоже про И второй, вопрос, опять же, почему, ну, почему стеклянная тарелка не нагревается, как бы, мы уже поняли, а почему керамика нагревается? Что там, какие там молекулы нагреваются? Про керамику я тоже. А керамика, мне кажется, она не столько нагревает, она просто, по-моему, больше тепло. А, вот от системы керамика тоже, по-моему, я не знаю, керамическая ну, по крайней мере, он хронически горячий. Чашки, горшки, а стекло нет. Простите меня, я не физик, ну, но мне почему-то кажется, что все-таки ну, стекло Оно а, просто прозрачно, да, а керамика, мне кажется, она просто... Ну, надо посмотреть, но, по-моему, она больше просто тепло какой легкостью обладает, что она... Ну, я не уверена в этом. Скажите, да, а, Ну, во-первых, по поводу каши и супа, а, э, тут, мне, кажется, тут э, секрет в том, что э, в теплоемкости веществ, которые там есть, что все-таки суп это практически полностью вода, вода вещество с очень высокой теплоемкостью, а вот каша это все-таки органика, у которых, я не уверен, но возможно у них вот больше... Вообще-то мне казалось, что кашу дольше называют. Вообще, кстати, еще самом деле плотность, что там плотность? Каша-то на самом деле плотность, наверное, меньше, ну, как бы, а супа больше. То есть, возможно, Нет, ну, теплоемкость воды, потому то есть нужно лучше. по весу измерить. Нет, на самом деле вода как раз должна быстрее наливаться, чем органика. В том-то и дело. Ну, суп. Но ну, хотя, опять-таки, суп, он разжирный, там есть не только вода, там есть еще и жиры. То есть, вот, на самом деле, настолько сложная система, что, ну, тогда нужно отдельное исследование проводить. Почему так? Да. Ну а что касается нагрева керамики, то тут очень много вариантов. Ну, первое, что приходит в голову, что если это не глазурованная керамика, то она, у керамики все-таки есть э, пористость. Если есть пористость, то внутри может быть вода, и поэтому э, вот вода ну, внутри да. по может нагреваться. Э, ну, происходит ли, и ну, что, э, как это можно объяснить с э, глазурованной посудой, честно сказать не знаю, тут уже, ну... Надо не, ну вот смотри, если вы даже давайте вот по поводу теплоёбок. Вы держите стеклянную чашку с чаем, я вот держу вот такую, но вот горячее будет, да, стеклянная, она практически холодная, да, когда чай горячий. А если я держу керамическую чашку, ну горячо, то есть вот даже, вот, то есть, даже я с этим соображением. По-моему, нет, стекло лучше проводит. По-моему, у него теплопроводность, это, конечно, надо смотреть таблицах, но, по-моему, стекла хорошая теплопроводная. Есть замечания? Да, нет замечаний. Кто еще? Да, за теория, согласно которой при вскопывании шапку образуются такие большие давления, они... Э, Почему они образуются, такие давления большие? Э, ну, там имеется в виду, что слово они энергия большая высвобождается. Вот, а давление внутри системы. Ну почему? Ну, кто не знает, наверное, это все физика тоже связано, потому что сначала оно огромное отрицательное возникло. Вот, наверное, потом точно так же огромное положено. А какое оно может быть огромное отрицательное, если оно, так, э, если там вакуум? Разрежение, разрежение. Там во-первых, за счет знаете, которые были с нуля созданы в Украине, например. Они являются э, так называемыми дженериками, да, то есть это те препараты, которые у них срок патентной защиты за рубежом ну, разработаны истек, да, их там чуть-чуть можно модифицировать, поменять форму и использовать. То есть, вот, собственно, а наши фармацевтические... Ну я просто реплику тут скажу. Это проблема не столько наших ученых, сколько нашего законодательства. И самое главное, у нас мне, мне, мне просто интересно, я хочу понять, а, насколько, то есть это сейчас, а, это сейчас ваши разработки в институте или это уже а, технологии, которые применяются у нас рядом? Ну вот смотрите, вот это я вам показывала, вот это вот уже наши разработки, которые вот уже на трех э, заводах, которые работают, да, это микроволновая сушка вот, на химреактиве, Siemens Medical Solutions, то есть означает, что не только даже в Украине, ну, там интерфин закрылся. Вот. Ну вот, больше тоже, что надо еще произвести, надо, чтобы кто-то затекавленный был, чтобы ее купить. Вот. Но на самом деле, опять ну, то есть, ну, хау какого-то, потому что, ну, я уверена, что на Западе, на их заводах, естественно, тоже аналогичные какие-то установки есть. Просто вопрос в том, нам, нам ведь лучше дешевле свои делать какие-то, да, и улучшать свои, модифицировать, разрабатывать, чем покупать за рубежа. Из рубежа тоже особо никто не покупает, потому что зачем покупать эти установки, когда можно купить уже готовые это лекарства, там, и перепродать и так далее. Вот, собственно, так вот, с лекарствами тут проблема у нас не в химиках, ну, а проблема клинических исследований. Да, у нас, кстати, я рекомендую, у нас в гостях были ученые,